mast fuqarolar va ularning tanishi telefon orqali aytgan xonadon o'rganilganida haqiqatan ham ikki nafar ayol borligi ma'lum bo'ldi assalomu alaykum charchamayapsizmi yashirbod tumanidanmiz bir yuz ikkidamiz sog'lig yaxshimi siz bu yerda kvartirantmisiz yo'q bilmayman bo'pti telefon qilib bering ho'p adingizga seni olib chiqing telefoningizni uning sherigi ham yashash manzili bu yerda bo'lib turishidan maqsadi haqida uydirma to'qishni boshladi bu nima qilasiz zapalni eng dahshati albatta video davomida hammasini o'zinglar ko'rib isboti bo'lasizlar aziz yurtdoshlar ushbu video kengroq tarqalishi uchun sizlarni atigi bir dona layk bosishingizni iltimos qilaman bir dona layk ayamasdan layk bosgan vatandoshlarimiz bo'lsa alloh rozi bo'lsin kattakon rahmat deb qolib obuna bo'lishingizni ham iltimos qilaman agar obuna bo'lgan bo'lsangiz chindan chin kattakon minnatdorchiligimni bildirib videoni boshlaymiz assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum aziz vatandoshlar sizlar bilan men muhammadjon maddiyev va sizlar doimgidek maksmadiev kanalidasiz Aziz vatandoshlar, ochig'ini aytaman, kommentariya qismi bor. 7-24 soat ochiq va ushbu kommentariya qismiga siz fikringizni yozishingiz mumkin, chunki ushbu videoni juda ko'plab insonlar aynan o'sha video qahramonlari ham tomosha qilib kommentariyani o'qiydi. O'shaning uchun bemalol fikringizni yozishingizni maslahat beraman. Xo'p, asosiy e, video yaxshilab qarang, balki siz tanishingizdir, balki sizni qo'shningizdir, chunki Zapalni juda yomoni bo'lgan, hozir hammasini o'zlar ko'rib bilib olasizlar. E, eslatib o'taman, like, komment uchun kattakon rahmat. Demak, video tomosha qilamiz marhamat mast fuqarolar va ularning tanishi telefon orqali aytgan xonadon o'rganilganida haqiqatan ham ikki nafar ayol borligi ma'lum bo'ldi assalomu alaykum charchamayapsizmi yashnobod tumanidanmiz, bir yuz ikkidamiz yaxshimi siz bu yerda kvartirantmisiz yo'q ha o'zim bilmayman ha bu o'zingiz uyingizmi bu bu hozir rayapmi kim u proyekta bilmadim bu uydagilarim kvartira olishgan kim uydagilar oldi shahnoza opamni o'g'lini ayamlar eshitavering bitta narsani kelishib olaylik ismingiz nima sizni asar asar qayerdansiz o'ziz sirdaryoliksiz to'g'rimi bitta hozir kim bilan siz hozir bitta o'zim bir o'zizsiz a endi eshitib turing bu uy egasi kim uyni egasini bilmayman uydagilarim o'rtanib turgan xizmat qilgan bu uyga snimat qilinganmi bu meni uyimda menda yo'q o'sam hop snimat qilingan man o'zim bugun keluvdim ertaga ketaman yana ota onangiz qayerda sizni ota onam aytyapman o'sha deb yo'q hozir qayerda ular ota onangiz toqqa ketishuvdilar onangizni tuqur bo'lmaganda adangizni oyiz ketdi to'qqa to'g'rimi yerga kelayotgan mehmon kim nima qanaqa mehmon kelgan ikkita mehmon keldi hozir aytyaptiyu aka bo'pti ne eshikni ochib olmayapsiz eshik qulf bo'lsa qayerdan oching qayerdan topay sizni pasportlaringiz bormi seni pasportimni topshirganman zagramga kimga zagramga topshirganman zagramga ota-onasi ularni ustidan qulflab toqqa chiqib ketganini bildirgan ayol yolg'on gapirishda davom etdi. Qachon qulflab ketishdi? Boya ketishdi. Boya ketishdimi? Necha soat bo'ldi ketganiga? 1 soat bo'lyapti. 1 soat bo'ldi? Ungacha uydan chiqmaysiz? a Ular qachon keladi? Bilmasam endi. Ha, bilmaysiz? 10 kundan keyin 10 kun yotasiz uyda. Yo'q, 10 e, kundan keyin kelmaydi. Ha, 5 kunmi? Keladi. Ha, hozir keladimi? Qani, tushundim. Qani toqqa 1 soatga borib kelmaydi-yu toqqa. toqqa ketyapmiz deb aytganlar endi men anig'ini bilmayman to'g'ri bo'pti telefon qilib bering ho'p Xo'p, seni olib chiqing telefoningizni uning sherigi ham yashash manzili bu yerda bo'lib turishidan maqsadi haqida uydirma to'qishni boshladi bu yerda nima qilyapsiz o'rtoqjonlikka keldingizmi ha ota onangiz bormi hozir qolasizmi yo ketasizmi qaysi kim adam ketalay buni olib yo ota onasi bular uydagilar ota onasi toqqa ketganda qanday ketasiz Kim jabimizni uydagilardan ruxsat so'rab olib qolaman bo'ldi uydagilarga telefon qilib bering seni haqiqatdan shu yerdamisiz yo'qmi Men sizni tekshirib olaylik bo'pti keyin biza ketaveramiz ota onangizga qilib bera olasizmi ha tushunmadim ha любой bittasiga qilib mana shundan gaplashib oling Xo'p, mana shu qilib yuboring. U uzoqqa ketish shart emas. Ana telefon turibdi dugonangizni. oyim deb telefonida belgilangan ayol butunlay boshqa bo'lib chiqdi lekin gap so'zlaridan har ikkisining faoliyat turlari bir yo sizning sizni qizingizmi bu ismi nima ekan bering telefonni ismini deb tanishtiryapti Bu sizni onam deb tanishtiryapti-yu. Mening telefonni, kim ekan? O'man nomini sotadigan. Ha, siz joyingiz yo'qmi bu yerda kvartirada? Yo'q, meni joyim yo'q u yerda. Ha, siz joyingiz qayerda keling hozir? Kim bo'ldi? Biz ichki ishlardanmiz, Yashnobod tumanidanmiz keling. Xohlasangiz boraman oldingizga. Meni unaqa joyim yo'q u yerlarda. Keling, mana bu Shosh Shosh kafesini oldiga keling. Mana shu nomerimga telefon qiling. telefonni bering telefonni nima gaplashmaydi mani nomimni sotib yashirin turibdi chaqirib oling dugonangizni sharima kim sharima nima qilib yundingiz ismi sharima <laughs> yo bilmayman maftuna deb laqab ism qo'yib olgan bular hozir man u yerda ishlatmayman qiz ham ishlatmayman man bular sizni onam deb yozib qo'yibdi o'shanga onasi bo'lsa kerak deb telefon qilyotgandim man yo'q aka mani qizlarim yo'q unaqa joyda a sizni qizlaringiz qayerda hozir manda qiz yo'q hozir man taksi sizni ismingiz nima sizni moshinam bor o'zimni qilib beribman eshik ochilmagan ijaraga qo'ygan xonadon egasi chaqirildi Вот, она, вот, скажите, вот. Ko'rinib turganidek, tashqi tomondan ham qo'shimcha kalit orqali eshitish imkoniyati bo'lmadi. Uy egasiga holat tushuntirildi. Ваши соседи, жители, да, позвонили на 102, здесь две выпиши человек. Сюда, здесь ходили. Серьезно откровенно вам сказать, там сейчас мы сейчас уточняем, да, личности, да? Пока сейчас э, чуть-чуть... Я сейчас всех выгоню. Я сейчас чуть-чуть по информации взяли. Они э, занимаются легким поведением девушка. Встречает две выпившие мужика по телефону. Они пришли просто к ошиблись, да? Постучали в другую квартиру. И потом ваши жители, соседи, позвонили 102. Сказали, две человек, узбек пришел, вы присоединили, не знакомились". лице. Пожалуйста, уточни. А какие соседи именно? Я не собираюсь ругаться. Мне... Нет, нет, ваши соседи там. Вот, это подъезд. Вот у нас в машине сидит две э, мужик, выпивший состояние. Короче, говорят... А отсюда ваши... быть, чтобы вам, да? Нет, заказ сюда. Здесь две женщины ждет вас. Девочки, откройте дверь, а, пожалуйста, мне. Shundan so'ng xonadon sohibi eshikni ochish uchun deraza orqali uyga kirdi. Ma'lum bo'lishicha, eshik ichkaridan berkitilgan va xonadonda yana bir erkak bor ekan. Qayerda turasiz, hurmatli fuqaro? hujjat guvohnomasi nimada yo'q. narsa bor ichganmisiz qarang ichganmisiz qachon ichgansiz non o'sha uchganman non hozir ro'za oyi bilan shunaqa kun bilan shunaqa hol bilan burungi uymi uch nafar mast erkak va ikki nafar uyda berkinib o'tirgan ayollar ichki ishlar bo'limiga olib kelinib navbatchilik qismi mas'uliga vazifa haqida ma'lumot berildi eshikni ochishga taqillatishga gaplashishga suhbatlashishga harakat qildik ochmadan oxiri uy egalarini profilaktika inspektori orqali topib chaqirtirilganda xonadonni ichida mana fuqaroyimiz mast holatda ichkarida yotganligi aniqlandi bu ikkala qizni bular ikkita mehmonni qabul qilish maqsadida bo'lganligini bildirdi ushbu holat bo'yicha profilaktik suhbatdagi ularga o'rnatilgan tartib qoidalari chora ko'rish uchun yuz sonli ichki ishlar bo'limiga olib keldik uyda bo'lgan erkakdan birovning xonadonida nima qilayotgani so'ralganida mast bo'lib qayerga borib qolganini ham tushunmay qolganini bildirdi ayollar bu odamni ko'rmaganini bildirishdi bu ayollarga kim bo'lasiz hech kim bo'lmaysiz qanaqa u begona joyga qanday kelasiz mana shunga tushuntirasiz mastlikdan ha mast holatda bilmasdan kelib qoldi shunaqami kelib uxlab qoldingizmi uxlatib qo'yishmadi yo'q o'zi uxladingizmi yo'q ha tushunmay qoldingiz holat yuzasidan tegishli tartibda bayonnoma rasmiylashtirilib qonuniy chora ko'riladigan bo'ldi nega ochmadingiz eshikni uy egasi kelganda ochmadingiz qo'rqqanimdan ochmadim o'sha qo'rqqaningiz uchun ochmaganingiz uchun notanish bo'lsa tanish bo'lsa yozib berasiz xo'pmi mast holatda jinoyatchimi u kimligini bilmas ekansizda xudo qo'shmasin uyqudan turib bu qilib qo'ygan nima bo'lardi hech narsa qilmayding sababi bilasiz xonadonda kim yotibdi kim turibdi mast holatdagi o'zini bilmasdan birov xonadonga kirib turib to'shagida yotibdida undan qo'rqmayapsiz lekin vatanni himoya qilib turadigan ichki ishlar xodimi borib turib sizni xavfsizligingizni ta'minlash maqsadida murojaat qilib turib eshigingizni ochib siz bilan suhbatlashmoqchi lekin qilmayapsiz bilganim yo'qku bo'lmasa bilganimda chiqib turib kamol mani tushundingizmi to'g'ri tushundingizmi yo'q ushbu video shu yergacha edi sizlar bilan men muhammadjon madiev bo'ldi kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman rahmat e'tibori uchun